got your love when you can. Girl, going up, going down, turning up, turning up. Show you you bad, boy. I don't follow rules and they don't like that. I was skipping school to get my sack right. My bitch text me and ask why I don't text back. My dog got out of prison and went right back. Hiç zihnimi ben yönlendirdiğimden öğretmene gerek duymadım hiç Hitap ediyormuşum ergenlere <laughs> Bunu diyen de bir kertenkele Noel babasından para dileniyor Ben para babalarını sererken Yere canını sıkanı etiketlerken Çenen ağzın Yandırdın kalbimi aman Ey kaşları kaman Beni derde salan so fucking precious when you smile. Hey Johnny, you ister misin? Hayır, teşekkürler Bay Muffin. Ama ölmek istiyorum. Ah, şiştim. Muffin, için yerim var mı? No. Neden ölmemedin beni? It's not even summer. What? is it usually keep on playing summertime sadness? After you're in the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. İsminiz nedir? Bekar Jennifer. Victoria Secret'ın emekli meleğiyim. Neden emekli oldunuz? Büyük annem Barbara benim rahibi olmamı istedi. Kabul ettiniz mi? Avradına mikrofon uzattım. Sence şu an podyumda mıyım? Ama kilisede de değilsiniz. Ha çünkü kaçtım. Niçin kaçtınız? Evleneceğim. Zombi olsaydınız ilk kimi ısırırdınız? Ne? Vampir olsaydınız kimi ısırırdınız? <laughs> Ben bilmem. Bir tanesi ısırırdım. Kimi? <laughs> Arkadaşlar. Nasıl ısırırsın? Hap diye. <laughs> Zomboz her şeyi gördüm hava. <laughs> Neyi gördün? Sen benim teyze oğluna yanıksın. Aa şuracıkta birbirinizin oldunuz. Hiç de bile kendi kendine uydurma öyle bir şey. Sadece yanağımdan öptü. Salak bu çocuk var mı buna? Allık, iki pof yeter diye düşünüyorum.